O sol se escondeu, o céu está escuro. Meu mundo de ilusão já não é mais seguro. Eu me decepcionei. Acho que. Só em ouvir tua voz Perdi a direção Não posso mais chorar Não posso mais sofrer Eu preciso te esquecer 想。 Não posso mais chorar, não posso mais sofrer. Eu preciso te esquecer. rasguei meu coração Só em ouvir tua voz Perdi a direção Não posso mais chorar Não posso mais sofrer Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer